الاجتماعي في المكنسي بعد العصيان المدني وبعد التشبيك اللي صار بين ثلاث حركات اجتماعيه واللي كنا ننتظروا ان الحكومه بستجيب لكن على خلاف ذلك نشوفوا ان المنطقه المكنسي تتعاقب معناها كانت الناس كل شاهده على رقي الاحتجاجات ومدنيتها وكذلك على آه، وضوح رؤيتها وضوح تصورها للحلول الممكنه لمنطقه المكنسي في علاقه سواء بالملف الاجتماعي او بملف التنميه ككل. العرب يتمثل في تشغيل من فاقت أعمارهم الأربعين سنة انتداب مباشر في الوظيفة العمومية وبقية المعتصمين في خمس سنوات يتم يتم يتم انتدابه لكن بعد بعد فوات 15 يوم 20 يوم لقينا هذه العروض وهمية كالعادة ما عندها حتى أساس أو أن الحكومة حبت تريضنا في الفتره هذيك حبت تلهينا حبت آه، معناتها آه، آه، تسكتنا فهمتني ما ثم حد شيء تبعنا من لقينا كل مماطله والتسويف برا الفلان وبرا فلان وبرا كذا مناخ الثقه انعدم انعدام كامل بين شباب المكناسي وبين الحكومه وبين حتى وصل الامر حتى المجتمع المدني ما عادش الناس عندها ثقه في حد شيء بل وانه الياس يدفعها الى الذهاب في نقطة العودة واللي كنا ديما نعبهم منه وقلنا راهي عباد عام تعسير المدني أرقى مراحل وآخر مراحل الاحتجاج المدني استنوا منها بعد مي راهو شباب مكناسي في أي لحظة تشوفوا الهدوء هذا لكن في أي لحظة تنجم تصير كارثة الكارثة هذه ما تنجمش تصورها شنو أن الناس باش ترجع لأرواحها أن الناس باش ترتكب حاجة تخل بالأمن العام سواء الأمن العام والسلم الاجتماعي للمدينة ولا حتى على الناس تنتحر ناس تموت ما نجمش نتصور شنو هي ال réaction باش يعملها الشباب ياس قاعدة الفعل المجموعة على ال train وتوقيف ال train هو مش توقيفه حزو هما آه لأن الدولة التفت على ما قدمته من اتفاقية يعني قدموا أنفسهم كدروع بشرية ينجموا يخرجوا في لحظة التران أنا كلك احنا باش ننتحروا نرموا أنفسنا قدام التران لأن الحكومة هذه لا تعير آه، معتبرتنا من صنف عشرين يمكن نحن مواطنين من صنف عشرين المكناسي وبوزيان والقصرين ما فيهاش سبالة تنجم تسكرها ما ثمش فانا كيما فانت الكامور وما ثمش فانا كيما فانت قرقنا تخلخل بها الاقتصاد تلز أن تجيبها نحن ما عناش شنو عنا عنا الطريق وعنا السك على الأقل نحن السك نقولوا فوسفات ما يمشيش يتباع وهو الانتاج العائدات نتاعو مش تتعم مش تتمس المناطق الداخليه ما ثمش انعكاس منذ سنوات بل تصحر المناطق الداخليه وهذه كان معمول بها من قبل يتبدل تو ال logique الخاطر ثم شركات فساد مش العيب في الحركات الاجتماعيه بل العيب من افسح المجال ترى هذا هاو الترفي تو ما ثماش لا حراك لا ثم المعتصمين لا ثم يعني هي و... كانت رد فعل انه آه، دروع بشريه لكن تو هاو ترى عنده شهرين لكن ما ثماش عباد ينجموا خرجوا هذه الحكومه في حد ذاتها مساهمه في انها تشارك لتوريط يعني المعتصمين وجرهم وتجريمهم في نطاق normalement train واقف هكا عنده شهرين اكثر تو ثماش معتصم ثما حتى معتصم راهنوا على رمضان وراهنوا على الصيف ان باش نسكتوا لكن انها مجرد ايامات معدوده لربما شهر رمضان بالحق شاد شوي اما راهو انا بالنسبه لي هنا قادر قادر من الجمعه الجايه من الجمعه الجايه اني باش نتحرك واني عندي برنامج عمل آه، لربما سيكون اكثر معناتها حده على هذه الحكومه لانه انا ما يعنيش فيك يا سلطه تبيع الفوسفات ولا ما تبيعوش ما يعنيش فيك تبيع البترول وما تبيعوش معنيش فيك الوتله تخدم ولا ما تخدمش علاش الخاطر الفلوس والقيمه المضافه اللي قاعد جايه انا كمهمش مش شايف منها حتى شيء احنا قبل كنا خايفين على تونس وهازين الخيمه هذه وهازين العمود وصابرين ست سنين صابرين هاو حتى يكمل الانتقال الديمقراطي تو من بعد الحوار السياسي تو يجي حوار اجتماعي تو تولهوا لنا تتولهوا ما ثم حتى شيء كان جينا نحن مواطنين مع عائلتنا مش تجلس معنا وبعد تلتف على كل الاتفاقيات اللي خدمتها وكان شاهد هو الاتحاد المكتب التنفيذي تاع الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في آه، الامين العام موسى شوالي مبارك الاتحاد العام التونسي للشغل بخاطر ممثل في المكتب المحلي وسواء المكتب الجهوي كان منذ اللحظات الأولى لاعتصام هرمنا هو داعم للحركة منذ بدايته أما أنا شنو اللي نقوله هنا ماهوش كلامي هذا موجه لأنه الاتحاد اتخذ لا علاش يتم تحويل الملف من يدير الاتحاد للولي علاش نرجعوا بالتوالي علاش المبادره وقت تقدمت تقدمت عن طريق الاتحاد فجاه نلاقوا السيد الولي هو اللي يحكي عليها السيد الوزير علاش اذا كان انت كحكومه انا انا احيانا نشعر ان وقت ندخل جلسه اخرجك من مازق هو طرح نفسه كوسيط باش يخرج الوضع من مازق احيانا اصبح الاتحاد يتحط في صوره ماهوش ماهيش هي نتاعو ماهيش هذيك اللي نواها اصبح توق نجاه للدوله ماهوش توق نجاة الحراك الاجتماعي ولينا نحن نصبروا على الدولة نصبروا خلي خلي نعدوا لها سنة خلي نعدوا لها سنة معناتها وين نلقوا واحنا منسيين وبل بالعكس مازال يطالب فيك انه دفعت الضريبة قبل وتزيد تدفعها انت تو قلنا راهو جا الوقت الاخير غيرنا باش يدفع جاء وقت استثمار فيما ما يسموش في انت تسمي فيه فساد ما تسميش فساد واجب عليك رجل الاعمال اللي ربح في جره تونس قداش سنه انه يمشي يستثمر في المناطق الاخرى المناطق الداخليه اي والناس اللي حرجته شنو باش تاكل شنو تقول لي انت باش نحسن الاقتصاد وانا وانا ما عنديش ما عنديش ما يعيشني شهر قدام انت تعيش وتاكل وعندك وتحب الاقتصاد هذا تبنيه هي نهار ما عايشني خايف عليه اون كونت نهار الفقر السقف على الجميع نحن طلبنا بالديمقراطيه وطلبنا بالعداله الاجتماعيه والعداله التنمويه تو تقدمت المعادله نطالبوا بالعداله في الجوع والفقر